你是哪国人？中国人。你住在哪儿？我住在韩国。你家在几楼？十四楼。你喜欢运动吗？非常喜欢。你多久运动一次？每天都运动。你做什么运动？有氧、无氧都做。你最喜欢哪个季节？冬天。你最喜欢吃哪种水果？ 西瓜和芒果。你做什么工作？教汉语。你喜欢这份工作吗？还行。你有喜欢的演员吗？有，查理·汉纳姆。你的性格外向还是内向？有时候外向，有时候内向。你一般几点起床？早上六点。 这个周末你有什么打算？没有什么打算。你会开车吗？会。你用繁体还是简体？简体。你最近在看什么书？《纳瓦尔宝典》。你最喜欢哪部电影？《神奇队长》。你家附近有超市吗？有一个。 你喜欢购物吗？不喜欢。什么事情让你头疼？管理时间。有趣的男人和有钱的男人，你更喜欢谁？有趣的。才华和金钱哪个更吸引你？才华。你最喜欢什么颜色？绿色和蓝色。 你拍照拍得好吗？还可以。你一般睡几个小时？嗯，七八个小时。你平时睡得早吗？睡得早。你和别人发生矛盾时怎么解决？让时间解决。你是什么血型？O 型。你是什么星座？ 白羊座，你相信命运吗？信。你认为几岁生孩子最好？越早越好。男人可以哭吗？当然。你喜欢孩子吗？嗯，有时候喜欢，有时候不喜欢。你喜欢狗还是猫？狗。你养宠物吗？ 养了一只狗，它是公的还是母的？公的。现在你的心情怎么样？不好不坏。你心情不好的时候做什么？写日记，看书。你最欣赏的名人是谁？邓小平和林肯。哪本书对你影响最大？《人生的智慧》。 你有什么坏习惯？嗯，不按时吃饭。你的记忆力怎么样？不好。你记仇吗？不记仇。你有兄弟姐妹吗？有一个姐姐。你们关系怎么样？还好。你的桌面整齐吗？不整齐，很乱。你的手机是什么牌子？ 三星，你喜欢看电视吗？不喜欢。今天天气怎么样？非常热。你会骑自行车吗？会。你会游泳吗？不会。你喜欢喝茶还是咖啡？茶。你经常用手机干什么？看视频。 你会说几种语言？三种。你喜欢旅行吗？非常喜欢。你去过哪些地方？日本、泰国、台湾、新加坡等等。你更喜欢坐火车还是飞机？飞机。你坐过船吗？坐过。 你是个容易生气的人吗？以前是，现在不是了。你不喜欢哪种人？自以为是的人。你有信仰吗？有。你能区分中国人、韩国人和日本人吗？能。你会喝酒吗？会。你酒量怎么样？ 以前很好，现在不行了。你染发吗？染。下班以后你会做什么？遛狗。你会做饭吗？会。你去过美国吗？没有。你怕什么动物？蛇、老鼠。你常常化妆吗？不。 高跟鞋和球鞋，你更喜欢哪个？球鞋。你买彩票吗？买。你喜欢喝什么饮料？水、茶。你喜欢独处还是抱团？独处。你最喜欢哪个节日？中秋节。你大学读的是什么专业？法律。 你第一份工作是什么？导游。你擅长什么？我擅长演讲。家人、朋友、爱人、工作，在你心里的顺序是什么？爱人、家人、工作、朋友。如果可以跟上帝要一份礼物，你会要什么？再聪明一点儿。你喜欢吃甜食吗？ 很喜欢。你认为成功的基本要素是什么？天时、地利、人和。你喜欢城市还是农村？农村。你是悲观主义者还是乐观主义者？两个都有。你遇到过什么自然灾害？地震、暴雨、暴雪。你面试的时候失败过吗？ 失败过。你最喜欢听谁的歌？张学友。你会哪种乐器？吉他。你怎么评价自己？过于感性，不够冷静。你觉得身材和长相哪个更重要？身材。你看 NBA 吗？不看。你存钱吗？ 存，你花钱大手大脚吗？有时候是。你喜欢收集吗？对我收集盖碗。学汉语有什么技巧？多听多说。你一天刷几次牙？三四次。你经常联系父母吗？最近不经常。你对你自己的期望是什么？ 事业有成。